Сайн байцгаана уу өрхөм үзэгчтэй. За өнөөдөр би та бүхэнтэйгээ эмгтэй хүн, ер нь эрэгтэй хүн болгоны асуудал байдаг гидсний талаар ярихаар, ер нь нарийнхан бэлхүүсний талаар ярилцахаар шийдлээ. За нарийнхан бэлхүүстэй байхад ер нь юу эрэгтэй юм бэ? Яаж нарийнхан бэлхүүстэй болдгийг тий. Би бол нэг тийм байнгын тасал хөдөлгөөн хийгээл гизээрээ турах гал гэдэг хүн биш л дээ. Гэхдээ би та бүхэн өөрийнхөө хэрэгэлдэг нэг хідэн зарчим буюу аргуудыг э, танилцуулъя. Би яадаг вэ гэхээр эхлээд би хоолтон дээр анхаардаг. За хүн хэр их идчихээн те тэрийгэ буцаад гарах хэрэгтэй. За тийм учраас хоолоо эхлээд шингээсний дараа идэх хэрэгтэй. Жишээлбэл та махан хоол юм уу хүнд хоол идсэн болвол дор хаяж 3 цаг араас нь нэмэдэхгүй байх хэрэгтэй. Тэгжиж хоол мөн шингэнэ. За ер нь бол хүн өдөрт э, хоол идэх тусламдаа ер нь хүндрэх хэрэгтэй. Гэхдээ ер нь бол өдөрт нэг хүндэрдэг хүмүүс хэр олон байгаа л дээ тий. За тэгээд хоёр дахь арга гэвэл а хит үлсгэлэн явж болохгүй хит үлсгэлэн явж агаад нэг дор хитэж болохгүй тийм учраас хит үлсгэлэн явах маш муу тэгж яагаад нэг дор хидэхэд цадхаа мэддгүү тэгээ нөгөө нэг цадах мэдрэмжээ олж автла айгууддаг тийм учраас нэг дор маш их хиддэг тэр маань тэгээд бөөх болох маш их магадaltaй байдаг. Ялангуяа оройн цагаар өдөржингөө хоосоо явчаад орой идэхлээр тэр маань өөх болдгоо. За тэгээд тэр маань гидсний тархалтын 2 дахь шалтгаан, 3 дахь нь гэвэл одоо идж байгаа хүнс маань маш сайн эслэг сайн байх хэрэгтэй. За эслэг гэж юу юм бэ гэдэг талаар одоо манайхан одоо бол мэддэг болсон баг. Тийм үү? хоол хүнсэнд байгаа бодисуудын маань цог боловсруулж задлагдаг сүлээ. За тэгээд уустдаг эслэг, уустгүй эслэг гэж байна. Усан дуустдаг. За усан дуустгууд маань одоо жимс ногоонуудад маань орчжээ. Усан дуустгүй гэвэл нөгөө бүхэл үрийн гурил, самар, үр тариа гэх мэт зүйлүүдэд байдаг. За тэгээд хажуугаар нь бас байцаа, байцааны төрлийн ногоонуудад маш их эслэг байдаг. Байцаа сайн идүүл гидснийг өрүүлцэх хөдөлгөөн маш сайн сайжирдаг. Тийм учраас эслэг ихтэй үнс хоолндоо оролцуулбал мөн нарийнхан гидстэй байх нэ. За нарийнхан бэлхүүстэй бас байх нэг шалтгаан гэвэл маш сайн алхах хэрэгтэй, хөдөлгөөн сайн хийх хэрэгтэй. За. Би бол их алхдаг машин барьдагч гэсэн ер нь бол ойрхон хөлөөр явах газар бол хөлөөрөө яваад алхацдаг. За тэгээд жирэмсэн төрсөн ээжүүд бас дотор өөхөө ер нь бол гизээ яаж агшаах уу гэвэл хүүхдэд хэрэгэнд түрээл гараад алхачих. Айл жуулралт бай, зуны уйлралт ч бай, айл жуулралт бай, тохиромжтой хувцас өмсөөд гараад алхах хэрэгтэй. Тэгвэл савн хурдан сайн агшин дотор өөхсөн хурдан арилна тэгээд гидс маань хурдан агшдаг. За би ер нь бол гидсээ харуулъя. Хоёр хүүхдтэй гэхэд бол надад бол тийм гидс байдгүй. Ер нь бол нэг бэлхүүс нарийнхан байгаа зүт тий. <laughs> Тара! нарийнхан бэлхүүстэй байх зүйл юу вэ гэхлээр хөдөлгөөн хийхээ йог хийж болно, гүүж болно тий. Ер нь бол аль амар гүүх гүүх талаар би бичлэг оруулсан байгаа. Гүүх бол маш олон талын ач холбогдолтой гэдсний гөрүүлцэх хөдөлгөөнд сайжруулна мөн өтгнөө өдөр болгон гарахад туслана мөн гидсний болчин чангаруулдаг тий тэгээ зүрх судас гэдэг. За өнөөдөр гидсний тухай ярьж байгаа учраас нарийнхан бэлхүүсний талаар ярьж байгаа учраас гүйдэх хүмүүс бол ер нь гизэхгүй байдаг аа. Тийм учраас та бүхэн өдөрт гараад нэг 30 минут гүйдэж байгаарэ. 30 минут та бүхэн олдон шүү. Өглөөч вэ, оройч вэ, ажлын дараач вэ тийм үү? Аа хизээ нэгэн цагт нь тааруулаад гүйдэж ороо. Гэхдээ хоол идсний, хүнд хоол идсний дараа гүйж болохгүй. Цаг юм уу 2 цагийн дараа гүйвэл сайн. Ер нь бол өглөө босоод өглөө эртхэн босоо сурчих босдог цагаас 30 минутын өмнө сэрүүлэг тавиал өглөө босч усаа уучаал тэгээ гараа гүцчихэ. Тэгвэл яг нөгөө оройд хүндрээд үлдсэн э, гидсэнд э, ялгаруулсан өтхөн маань өглөө маш сайхан гарч чинь гэсэн үгэ. Тийм учраас арьс ч гэсэн маш сайхан байдаг. За бас нэг зүйлийг сануулхад хоол шингээлт нь буюу хоол боловсруулалтанд хамгийн чухал бас гүйцэтгэдэг үүрэг маань бидний тарих байдаг аа. За тэгэхээр та бүхэн одоо ингээд э, хоолоо идэж байхдаа тий ямар нэг юм оролдох ч юм уу, уцаа оролдох, сквол зурагт үзэх зүгээр хоолоо одоо орчин үед идэж чадхаа байцсан шүү дээ. Заавал нэг кино үзэх ч юм уу, зураг тасаачаад үздэг. Тихгүүгээр яг хоолоо хараад, хоолндоо ингээд анхаарад, хоолоо ингээд жажлаад идэх юм бол хоол шингээл буюу боловсруулалт маань маш сайн байдаг. Тэгвэл та бүхэн бас хоолоо маш сайн шингээн гэсэн үг. За хамгийн гол хоол шингээдэг зүйл нь бидний шүлс байдгаа амд ялгардаг. Одоо ингээд Ингээ хоолоо идж байхдаа ингээ аппетиттэй ингээ харахаар ингээ гоё санагдаад бүр ингээ харахаар шүүлс гоождөг штэ тий. Тэгээ бүр ингээ хоолоо амтлаад ингээ жижигхэн бүр нь болтонж ажиллаад жажлах бас маш чухал. Бүр жижиг болтолнж ажиллаад тэгээд идвэл хоош ингээл маш сайн байдаг шүү. Тихгүй ингээл өөр юм оролдоол, сквал хүнтэй яриад явал та бүхэн хэр хидж байгаарч бас мэдэхгүй Тэгээд цадах мэдрэмж ер нь бол бага байдаг. Та бүхэн яг хоолндоо анхаараад ажиллаад идвэл цадах мэдрэмж их айгүй хурдан байдаг. Тийм учраас энэ жингээ барьж байгаа хүмүүс ч гэсэн бас энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Та бүхэн хэдий бага хоол идчихэж байгаа ч гэсэн хэдий эрүүл хоол идчихэж байгаа ч гэсэн хоолныхаа хажуугаар э, давхар ингээл утсан оролтоо бол эсвэл болвол хүнтэй юмараа зургт үзээд байвал тэр хооллоо идэхтэй анхааруулах анхааралт маань сарнсан учраас энэ шүүлс ялгарулт багасаад таны хоолыг бас боловсруулалтанд муу. Тийм учраас ингээ жингээ асахын тулд ч гэсэн бас та энийг анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд э, хүнсний эслэгийн талаар бас ярьсан тийм үү. Тэгээд хүнсний эслэг э, гэдэг нь Джеймс ногоо маш сайн идэгч явах хэрэгтэй. Эдгээр маань бидний болохоор амин дэмийг хангаа зогсохгүй бидний сахарыг тохиолдруулжулдаг мөн холестерины хэмжээг барьж идэг. За тэгээд э, тэр бүх үр дүрийн гурил самар гихмэд тэр гидсний гөрүүлзэх хөдөлгөөнийг сайжруулдаг э, эслэгүүд маань бидний хоол боловсруулалтанд маш чухал нөлөөтэй. Бидний гөрүүлзэх хөдөлгөөн сайжрахгүйгээр хоол боловсруулалт явагдахгүй. Хоолоо эхлээд гоё ингээд бэлдээ тавьчихна тийм үү ямар ч хоол исэн ингээ гоё нүдэнд үзэмжтэй ингээд аппетит хөдөлгөхөөр шүүлс гойчхоор тийм хоол бэлдээ тавьчих байна. Тэгээд бүх юм унтрааж ингэж яаж байгаа зөвхөн хоолндоо анхаарал хоолоо маш сайн жижиг жижиг болтолж ажиллана. Тэгээд хоолны хооронд э, бол янз бүрийн зүйл хийхгүйгээд яг хоолны дараа 2 цагийн дараа ус уудаг гэж бас зүйл байдаг. Тэрийг уух хэрэгтэй. Хоолтойгоо цуг шингэн зүйлнээрээ уувал бас хоол боловсруулна. Болтыг удаашруулдаг. Тийм учраас манайхан их хоолтойгоо их цай уудаг. Цайг бол э, хоол идснээс дор хаяж 2 цагийн дараа за бүр чадахгүй бол 1 цаг хагасын дараа ууж агараа. За тэгээд хоолоо маш сайн ажиллаж идэх нь байна. Тэгээ хоолнд маань одоо хүнсний эслэг орсон хүнс байх хэрэгтэй байна. Тийм үү. Тэгээ гуравт нь хөдөлгөөн. Одоо орчин үед бол бид нэр бол автобусн суугаал Тэгэл машин цугаал, лифтэн цугаал, ерөөсө хөдөлгөө байсан тийм үү. Тийм учраас бидний хоол яаж шингэх юм бэ? Тийм учраас ядаж өдөрт 30 минут хөдөлгөөн хийж агаарай. Тэр 30 минут бол ямар ч завгүй хүнд олдно. Надад ч ихсэн олдож байгаа. За, Та бүхэнд таалагдсан болов гэж найдаж байна. Та бүхэн тэгээд надтай бас санал бодлоо хуваалцаарай. Бүгд тэгээд эрэгтэй эмэгтэйгөө нарийнхан бэлхүүстэй болцгоо. Гидсээ байхгүй болгоцгоо. Гидсэхгүй болцгоо. За тэгээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Бүгдээрээ сайхан бэлхүүстэй, нарийнхан бэлхүүстэй, гидсэхгүй гойлог болцгоё гидсний тасгал хөдөлгөөн юм уу гидсээ өөрөө яаж нарийнхан бэлхүүстэй байдаг талаараа надтай хуваалцаарай. Энд доор комент бичээрэй. За тэгээ миний сувг subscribe хийгээрэй. Тэгээ таалагдсан бол лайк дараарай. Тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл баяртай.